Saluto anche con al via al mia unua. Ne vera lezione ora in conduco al corso o mi volas sclarighi chi mi tezza spari in cittimo corso chi che vi povas va selecti. La titolo è stas filosofio dai historio dei formalico. Estas cultura, eh, curso, ne tecnica, che mi jam diris, kai covas multa diversa argumento il museo de adesso pardono multa diversa temo de granda tempo vere longa tempo facte de abaco al Zuckerberg Tio estas la titolo de la lerno libro, compreneble, char dio estas a zocio, ne? Iom signifas cio, se si volas. Cai tio si abaco, estas proximume 3 miliaro e anta o Cristo. Kai Zuckerberg è stato la fondinto del Facebook, in iaro 2004. Estas facebook en 2004. 2004. Credo sufficiente longa. Comprenemble, oni devas electi, onien povas clariti cion. Cai mia plano hodio estas giuste doni al vi la plan de la curso. Ciar mi sequos la tempulinio. La unua lezione morgau estos fri la vaca cai la lasta lezione se ni successo sfini la programma esso pri eh, facebook so che kai danco in che mi devas diri un nuovo era de nanchino che u gentile invitis mi, professor ozui kai uh, eh, mi devas anca o danki alla organizzatori della yaro de alan turing c'ha ci tiu yaro estas la centa da preveno della naschigio di Alan Turing, la patro del moderno informatico, per chi io mi multe parolos, che anche ho mi chatas memoria mia maestro più for passi la stiare, che non mi dice Gaetano Aurelio Lanzarone. Do, mi vidu la planta. clarigos kio signifas la du ci eh, ci sti in della titolo filosofio che informatico certigo attivo gravas che ni io mette con sen in senta scuola significo del tiro in porto e già questa mm, smuto punto per discutenta che è che non ci signifas. poste comenzos uh, eh, la vera storia parto quando ha la sua tempo di mio nun de la fino ti estas facebooko kaj ĉi tie tri mil jaroj antaŭ Kristo estas la vako La UMU a parto dalla corso iĝaste abako ĝis la jaro mil mil sescent nulul tio estas la jaro la morto de Giordano Bruno estas pensulo grava en Eŭropo Kai effektive tio ne sta svere la unua parto, estas la parto nulo in iu senso. Mi tradicas. Mhm. Parto nulo. Kial? Cia ci tie, ne oni ne vere vas paroli pri informatico. sed pri historio, sed oni povas paroli pri pra historio, informatico. terminotis che giuste contraste alla moderna historia ni povas compreni chio vere shangigis e la moderna epoca. Post ciaro, mi alvenas a parto 1 de mi ci che è più simple mi metas la numero la cifra in e qui ho la la origino havas citie tie homoj kiel movimento ed è in forma di corpo. Tio ordinare, almeno è mio esperto, chi am studas basan cursum de filosofio, oni ne priatentas tion. Cai tiu, tiu in curso estas por studento uh, studentoi de alia i faco e con informatico. Inverse, chi am studas informatico, ordinare studas tecnica in partoi. Kai do mi klopodas un wiki. Ti feroi. Por pli bone comprendigi al homo e chi al mia venis al tio grava parto de mia non tempo mondo che essa si forma En kiu informa rolas corona gravan parto, cioè. ne? e homoi, e tien Charles Babbage. Kai anko many shelly. Mi pardon petas alla studentino e sed estas mal multa da virino en citio historio sed ne ne culpas mi tamen kiam mi havas uno mi substrekas la rolon kai tiu caso sta Mary Shelley estis la um, verkistino inventis la la mito de Frankenstein che tiu es ege grava anca por informatico kia citiu iaro chare citiu iaro grava matematikisto uno la plei grava matematikisto del mondo David Hilbert germano lancis programon por eh, esplor programon por la matematiko de la nova jarcento, la dudeka jarcento. Kaj pro tiu programo, kiel flank rezulto, tute neatendita rezulto, oni obtenis la fundamenta teorion de informatiko. Kiam? En eh, 1900 tridex ses. Citiu periodo, quamquam estas multe eh, li malonga o lantavai, estas ege grava. Pro tio, tiu tempo li nio ne, havas justan uh, ratio, se tio estas ne, ne volas habit la celo estas che vi comprenas kio casas kiam kaj ju pli oni alvenas proksime al la nuno des pli oni devas preni propran lenson kaj rigardi pli grande kaj pli proksime pli la detalo kaj foje en kaj kaj monatoj ĉi tie ŝanĝiĝis aferoj do nun kio okazis ĉi tie Perché grava in homo chi è Giuseppe Peano? Paolo Bertrand Russell. Propodis Propodis uh, trovi fondamento certo un fondamento matematico. Se tio tutte disfalis pro la malcovro de citiu miro che non mi just quote Gödel pardon che io, senza ro, ruinigis la, fest, la festum de citiu programo kai post li la pato de informatico tutte neattendite, mi vola substrecchi tion, char li uh, estis pripensata matematica un problema, ne tecnologia. Alan Turing, giusto, in citio grado iaro, trovis la aron da nombroi, cium vi povas calculi, teorie, en certa maniero. Tio estas la computica baso de niai machinoi. Se ci tio el coro, ci afferro in existus. Se, comprenite, ne uh, sufficias nur teorio, cio ne, oni anco devas construi la fisica in parto. Kai por tio esas alia homo vere grava kiu estas John von Neumann. Kiu esas adoptita usonano se è nascrigita in Ungario, io ho visto. Eh, vero interessante dico. io metto dos. Do. Io ne ho la fundamento. jau 1600. En la jau 1600 nascidas la nova scienza, la esplorata della natura per matematica e rimedioi, cai poste cio ho prestigias, gis la jau 1900. Exacte più ci jau, matematico changidas. Propodas fondicion sur logico, per esempio kai tiu programo vi faras kai tiu tute ne atendita rezulto ni la calcule blezo por construi computino non sub partigitio al caso che ne estas facile compreso la historia men kai tio, ni povas diri che ni havas citie mi changas la maniera di scrivere tie por comprendere che sta sub parto citie essa la tua mondilito periodo chiam oni consideris comput machinoi chi è la armilo kai fakte citiui armiloi helpis al retuio kai usono venki la batalon contra la japanuio kai germanuio ti tempe kai li de nove unu kerna figuro ĉi tie estas Alan Turing. En 1946, giuste iaro post la fino della mondmilito, ni havas la unuan moderna computino. Io nomigis ENIAC. Okay. Ci computilo estis costruita per termovalvoi kai oni consideras la tecnologia la fisica apparataro por construi la um, ehm, computilo en kiel uh, eh, distinguigo distinguilo por la generazio de computilo kai do ni havas la unua generazio vi notu che mi usa la vorto un computilo non per la moderna io anche questo grave Antau 1946 ni qua havas, ni povas clarigi tion per alie vortoi caras mandaue cargur machinoi en la partempui poste per la mecanigio diferenzo inter calculi computi Estas eh, multa e multa i che mi devo sen conduki pro tio en la libro che mi sta scrivanta da canta in parte kai vi ha sti un fla flareto che mi toni sabi esta sanco glosaro e la fino kai tra la libro vi povas vas vidi kai kai sagetoi Parita CTE, tio seri anta vorto, tio signifas che tio vorto vi povas trovi en la glossaro, por facilighi la fero. Cai alian rimedon tio mi electis, estas en medi cium bi bibliografieron en uh, fine notoi. Ali case vi estas uh, super, uh, super cio uh, alvenas al vi, cae vi povas legi nenion. Giuste pro tio, por facilighi la legadon. por la homo que volo segui, uh, eh, mi donos uh, tion, morgo, cae uh, tio estas uh, um, grava uh, cum porti, char mi uh, referenzos al figuro e por, uh, por clarigi kai ca in um, kernan kernan concepto do bone mi reveno alla tempo linio di SCTE alla nuova generazione di computinoi Tiu, generazione di computinoi nell'astis molte effettive char le chiaro i poste and me now sent in inventis la transistor Gerst ist mal du erklärt. Der Computer. Cari, tiu transistori en il da Yaroi ogni successis costrui etain, ver etain transistori kai integrita unu al alia i che oni diras integrita i circuito kai la tio signifas la grande uh, afero estas che dum la unua generazio de computilo occupigas uh, eh, chambro in multe pli granda ol gtu la dua generazio havas vi havas la uh, arbaron, la parataron de, de, de la computilo esa granda primarli i eci e la shrank e tu sei che grava giusto e portivo e trovo tecnica di metodo che tio è sta giusto e tu poste effettive e per per tempo non non che tempo ci tio i generazioni è sta uno sulla lia oni dume construis ambau ambau uh, ambau tipoi char oni ancora ne sis exacte kiel construi pardono inter la dua kaj la tria generacio tio estas la integrita integrita circuitoi cae poste fin fine ni alvenas en iaro 1971 alla clara generazio per microprocessori Tiam, oni comencis construi computiron che può stare sulla tavola, pro tio la nomo desto computers en la angla, cae in esperanto tablo computilo, et exemple. Cae i miei computilo in nun, essa per la quale generazio. Ciu estas demandoi, gistie? Rigardo io mette, in onis iom da, Mia celo estas doni al vi mapon, etan mapon, por compreni kio mi volas fari. Ĉu ĉio klaras? Yes. Ĉu la personal computer, kie estas la personal computer? Poste. Mi ancora... Yes. Ah, mi ancora ne parolas pri tio, ĝuste. Eh, tio estas bona demando. Mi faris la demando nun, ĉar mi ne havas plu spacon, kaj mi devas formiĝi la tuton, che poste fare CT un pezzo oh, yeah. che <laughs> per la, la per, eh, persona computila essere CT oh, ah, yeah. nella mesa se <laughs> adesso buona domanda la mia domanda Giulia, buone Doni, può fare pausa d'acqua tie, anta la pausa, ni nun volas vidi per lenso ti un periodo. do mi prenas ti un periodo, ce la miga fari mio, cioè. Mi lancen set dec kaj iros tie. Do, en tiu ĉi jaro la unua moderna komputilo, kiu estis de Texas Instrument, kai ili perdis occaso char ili povis esti vere ci uh, tiu entrepreno povis igi vere grava tamen ili ne comprendis kion ili faris kai alie non comprendis exemple uno estis Federico Fagini li estas italo sed li loggia se non sono iar decoi, coi kai neniu presca neniu conosce in I mago che eh, last year la presidente de Usono eh, Barack Obama doni sali speciale specialan premio pro tio. Kai neniu attenti se la Italia giornale. Esempio. <laughs> Kai alia grave entrepreno estas Intel che non farigis monopola per la kerno, la coro della computilo. Se tiu tempe estis multe più confusa la, la, mm, la afferoi. Poste, ciò estas franzo i citier. Uno, yes. Ciò vi sis che la unua vendita computilo moderna estis franza, ne usona nomigis en la 1973 Milis Mikral Estes la unua Mikral Ču vi antau audis tiu nomo? Yes Kai Mikral Yes, yes, yes, lo Mo, i, zo, ro, a, lo Kai uh, la budgeto por fare <coughs> una uh, computilo estis multe granda kai la mercato ne estis preta kai la entrepreno tutte falis por tio <laughs> se oni povas diri che vera estis la unue kai en la sama iaro, mi havas grava filmo char mi parolas anco pri pli amusai afferoi, kai foie, Can we read as voice words? Thank you. Only have us Yul Brynner here la the Kino Von Giras. Yes. Cowboy. Kino Von Giras in Esperanto. Kino Von Giras in Esperanto. Kino Von Giras in Esperanto. Tamen, Kaj, estas roboto, uff, roboto, homeshine roboto in CTU, uh, eh, in CTU filmo, che moni per computilo changes la mieno. Che tio è la unua filmo con in eh, cui ogni usuis computila grafico. Au computa grafico. Chi mi substrecas tio? cioè ci estas cultura uh, curso kai la computila grafico shangis kinato unue kinato estis nur nigra blanca kai muta poste la unua revolucio estis la sono la dua revolucio estis la coloro kai la tria revolucio estis computa grafico cioè post computa post la enigo de computa grafico cio changigis en eh, la chinato cai de tiu iaro computiloi eniris la um, imageblo de la popoloi Cial, oni uh, comprenis che computiloi povas esti usata nur che armiloi e kiel la tua mond um, la tua mondilito au kiel stranga ia fero i por uh, e che anco por amusigi anco por fare bella ia fero por fare arto kai pro tio tio esta grava. fate jus poste in out sense that la lia fimo estis uh, um, elemitoi en kio oni havas gran... grandan parton da computica graficon kai pro tiu filmo oni aldonis Oscaron por speciale effectoi kai tiu estis la comenzo la comenzo de io che vere shangigis kai vere shangigis da kinarto sed In citiu iago, iu est asturum puncto, char occasis ancau alieae afferoi, inter la alieae vi vola substrechi la unuae mlen construitai computinoi. costruita computino de chiu, de chiui, homoi. De radia ili accettis la computilo ancora une preta, cae oni devas construi, fisiche construi, cae la, la gioio estis construi tiu. Cae tiui homoi nomigas haculoi. La angla hackers, hackers. C'è in tie Tiam Estat la nume 1 Cui poste, del 1977 cent potentex duo coni commercis cum exemple in periodo exista eh, nomata conata che heima computato oni havis computilo e specifiche per vidludi. Exemple Atari 2600, Commodore 64 e altri. E grande venerazio e e conis computilo e tiam char un nuovo foie la computilo e nella sta hemon. Cioè questi ti è grande e ti è grande. Ti è di Marley. Kai Costa e oni um, ehm, connectas in al televido kai giuste pro tio uh, ehm, computilo e un foie uh, eh, estas parto de cinta gavivo el occidente e lanto in principe kai ni esas uno de tio generazio, effettive cioè chi mi agi sep mi ricevis chi lo speziale andonazzo in television in television Kio estis unu el el tiu el tiu komputilo. Se ti okazis okazis ke esis granda falo de la mercato. Esis granda falo de la mercato kaj la posta jaro mina sed komple kvar esas grandegas uno punto char la mondo dividigia se du partoi. Ibomo eniras la arenon kai naskijas pozo ibomo modelo la persona competitiva Ali flanke Apple kiu havis partis tion tion periodon de 1976 gis 1984 changis propran uh, uh, al mercato kai ne plu productis Apple computers Apple computeroi sed Macintosh por multa iaroi ci tiui duo mondo e ne povas paroli uno con alia se oni havas dosieron farita per macintosh esas multe mal facile uh, eh, comprenigi tion al ipomo computino cae inverse por multe homo in ne vidis la mondo antao ci tiu iaco la informatica mondo mi, mi, mi celas Shainas tutte nature che computilo in epovas comprenigi uno la lia, sed nitidos, dun la curso, che tio ne estas tuta natura, sed tutte mal natura. Fakte, la lasta haculo, io homo kiu laboris en la set deca iaroi, dun kiu homoi la haculoi donis la softvaron uno la lian, cae cio estas libera disponibla, estis ege mal contenta, ca in la sama iaro lancis proiecton, tiu homo nomigas Richard Stallman, usonano, ca in la proiecto nomigas proiecto GNU, per chi non mi de kie on venas la libera software. Li esplicite volis faligi la entreprenoin, porque homoi usantoi de computiloi povas de nove libere circulati circulati propria in forma li duon successis ni vidos qui a maniere detale yes vi forgesis gravan punto ci tie ci tie <coughs> pardonu mi par trompetas en 1902 tutte sen depende oni povas diri che nascigis in Per protocollo trozzo po' di po', quia la codolinguo estas uh, um, tiu stranga nomo kiu multa informatiko uzas stranga nomo se vi povos malcifrigi tiu es kodo lingvo kiu permesas uh, al komputiloj komprenigi unu la sen depende de aliei detaloj eh, sen depende de la distanzo, kaj lingvo stia ne kiel sed kial la kialo cari poste en 1991 nascigis Linuxo kio estis parta realigo de la GNU projekto kio ŝanĝis de nove la in de la ludo, la ludo regulo, char oni povis vidi che effettive la regola di Richard Stallman ha visto il blezzo magari per interretto e per libera soffaro più igas la computito in kai e la sama iaro e la sama iaro nasci just anche to to io esploristo che io già Tim Berners-Lee è il cerno che io estas uh, esplor eh, esplor loco in uh, eh, Genevo, Svislando io un hazard effettive. effettivo Linux o yes. lo i no u co so o tutte hazarde che mi diris uh, trovis maniero uh, comunichigi per interreto ne nur texton sed ancao alie dosiero unue bildoi sed poste ancao musicon uh, filmon kien ni nun do nella sama liaro 1901 en 1900 now the 3 on recoveries recoveries on inventis effettive on inventis da un nuovo silo la programmo por traserci da reto ecco. e tio crosilo nomigis mosaico sama nomo della della lasta eh, lasta tempa tut verda radio, reta radio. Mosaico, et tio la prosito. Non estes aliei prosito, e sed tio estes grave. Cer de nove changigis, io, la, la vivo de, de la homo. Fate, ciam oni usa tus telefono, il iPhone, i fono, kai oni crosas la reto, oni usa crosilon, oni eble ne consias pe tio, sed usa idon le mosaico. Do, mi prescao alvenas a mie tempoi, sed, en iaro 2000, eh, estis granda um, timo pro la disparo de informatico, pro la disparo de la comunico e chioni che oni uh, uh, um, Baco, pro cio en la antaua tempo oni simple uh, signas la, la datoi per la lata du ciferoi. Oni ne pripensis pri la ostontezzo. Cai pro tio, tiu iaro, du min, egalas al min au cent nul. tio povas esi granda problema imago banco. Imago la sistemo della banco, ic ne? Tio disparas, cio disparas. Cio Sed tio ne ocasis, bon chance. Tamen, iu fallo ocasis, la fallo de Nasdaq borso. In cui multa entrepreno i kiu i uh, entrepreno kiu nomigis kiu uh, tempe punto som entrepreno eh? havis granda in problema. Vi devas um, imagi che de 1993 gis 2000 nur se piavoi la mercato, la economia frenesigis per interretto. Tutte frenesigis. Oni imagis che oni povas transformi la tutta l'economia della, della mondo per tio. Se posti un chiaro, oni devas esti io mette più realezza. Cai, homo in clopodis repensi la reton in adier manierum cae prudio cio lasta periodo oni nomas texagio du puncto nullo giuste por li ferit della de la unua parto, dode tio ci oni povas retronomi la unuan parto de 1991 gis 2000 texajo 1.1 tio la momento della grande naiva entusiasmo kai poste pli realezza kai io vere changigas kio changigas homoi usantoi i just pli gravai i just pli kernai kai ili povas pli facile usi interrete in rimedio in chia ni esperantisto e bone sia fatte esempio di Wikipedia uh, Wikipedia estas tia disfloris in memoria se exacte la, la, la datum se la disflora estas post en citiu periodo exemple Cari, in citiu periodo Google IG Scrapa de nome ci più quello Kai la via o se sti Amazon Kai anche la re la Renaissance de Apple de Apple Mi scrivo a sangue chat con gli speranti nel cosmo Do Apple è stata la nuova intervento più del citio periodo che una schizia del citio periodo della Heima computilo computato che ho successe trasformigis pro la vignezzo de Steve jobs che univa con parolos che ho morti la sia passi cioè nove io san gigis con facebook chat facebook estes estas uno uh, ehm, uno è la nova entrepreneur de alia generazio de hakulo nova generazio de hakulo e essa uh, eh, sufficiente una Preskau tui posto a universitato di Aris Tium video, au ebbe dum na universitato, cae li fondis la interpreno, cae li farigis eh, eh, ege riccia, cae imagu che la usanto de Facebook estas eh, pli mal ehm, pli quince biliono da homo o pli o la menogianto de europa mio quasi una zio, no, vere, non devas diri iun pricio. Cioè, et iu es as la... la bildo. Ciu vi havas demandoi, au si volemoi, tiu periodo, rigardu iu mete, Ciò vi uh, havas iun interessa eron per informativo che vi ne sias exacte chi filmetico robot o yes yes yes no è stato scrittivo il robot to ehm che sta sicuramente con di mano se mi fa il microfono sa di rispondi ma ehm, interesso pri ehm, ne mova ne mova il robot e nulla ehm che ehm, imitas mestoi ai ho homo in amuvado de mestoi ho homo in come si just exacte de ciliaro mi non se non le no ciliaro è stata una schizio della tiena nova arte fa intendere per chi non parola estas articolo fac articolo de Brooks più uh, eh, esta eh, quasi manifesto per uh, eh, per nova artefarita intelligentezzo che io aveva uh, interessante titolo il titolo è sta ne shakludas cioè la la la, la titolo volas su uh, referenzi la fatto che per molto tempo l'artefarita intelligentezzo eh, emis nur imiti la mensa capablo kai supercio shakuda effettive perché ogni parola su multe c'è cioè, effettive la shakudado eh, influis molto la, in forma di con edge della pratica Ĉu ne estis eh, Neumann, kiu fakte ŝak lud cele construis la unuan? Kiu? Eh, Neumann. Yes, yes. Kun raro. Yes, yes. Uh, Neumann faris tion en la uh, Mi, mi credas, yes. Por ŝak ludi. Yes, faris. Anca for Neumann, kai anca Alan Turin faris tio tutem per papero, mhm. algoritmo per papero, kai anca o Shannon, sed anca Antaue estis Norbert Wiener, la fundinto de cibernetico, qui faris dion, cae mhm. ancora antaue estis tiu non historio pre la turco, qui ludas, qui um, usciat la turco, estas... Yes, mi parolos pre tiu, effettive, cara, shak ludado havas, ludas gravan rolo, cae ne memoras nun la iaron in cio la ibo mo gainis eh, eh, contra Kasparov. Tio esis granda shocka momento, char Kasparov tiu iare estis ancora la uh, championo, monta championo de shakudado, ca in generale estas considerata la plei granda shakludisto della tutta periodo de shakudo in tutta mondo. Ca in i anche o pri, parolos tio, effettive. Do, buona dimando, Duncan. ha venuto tempo facebook post ha venuto <laughs> do eh, eh, oni devas decidi <laughs> kiam eh, havi ĉu chi <laughs> kiam fermi la pordon de la de tempo limo mi mi credas che tio estas uh, Facebook estas la unuo de multaj aferoj similaj. Twitter estas simila Facebooko kaj aliaj ancao. Oh. Eh, nun ciui volas imiti Zuckerberg, la fondito, por igi uh, post la studado ege ricia in manuto da monato, e per tio esas tutte comprendibla, mi credas, se vi esas uh, iuna informatichistro. Sed esas nur imitajoi, kai mi ne volas cegle imitajoi, uh, ali case ne avas nur un monato, sed unu iaro, kai ne esas tiri interessa. Sed la ideo, vi eses bene fondito de io, Cioè, anta uli, neniu pensis rilati al la usanto e de computilo in tiu maniere. Per esempio, lì usas molto la emozio. Li portis la emozio in la homo e en la reto. Antaue, neniu successis fare tiu. Porti la emozio in la homo e la reto. Mi, mi ne sias se mi respondis via demandisto. Yes, here we can us pre the contemporary computero kai uh, iPhone. No, tio ne estas aria if eh, uh, pierito pre yes. kiu vi povas povas por porti la filoi. Yes. Do, um, tio estas vere changio, granda changio. Kaj pli malpli en la lasta periodo post quando in auto mi effettive la interessa però la mi estas che mm, oni ne consideras tio e afero in computilo se i estas Ili estas tio tu computilo e eh, tio tu pardon tu telefono estas computilo se Ciar eh, eh, estis granda problemo eh, en la mm, naudeca iaroi, eh, la problemo por la mercato estis eh, tie. Ciu, ne ciui homoi ciu havas la monon por aceti computiloi, volas aceti computiloi. Male, exempla, automobilo, primati. Tio uh, estas concepto de saturado de mercato comprenebbe tiu studio è nur por usono, se ne su valori generali, la UMI, almeno idee, por la mercato de un, por la saturado del mercato automobile e estas pli mal pli nau dec procente de la homo e chiu povas a chi uh, aceti automobilon acetas gi via por computilo estis ses procente ti esis terure, ciu ne? Cia, computilo estis iam tre utila, mal multe costa, sed homo et timas, ah, computilo estis complica, mi ne estas technicisto, mi ne volas si tion, mi masciatas tion, tiu da vita fero ne, ne, ne, ne placas al mi, li, li ne comprenas mi. Homo et condutis tie. Et e, e tiu iaro estis uh, uh uno uh, e la play uh, vidatai filmeto en la en la interreto esis de homo kiu tute acre un martelo per martelo rompis con putilo kaj tio ne, ne estis hazarde la oni kaj giuste, oni devis transformi con putilo por esti pli amikema kaj do tio estas vere grave efektive estis vere ŝanĝo kaj estas ŝanĝo de la lasta jaro yes Ah, alia buona demanda. Ĉu alia? Nu bone, ni haus ancora tempo, ne bone, ne bone. Do, kio estas? Fakte mi havas. Yes, fale. cioè Comence oni usis por technicae cae scienzae celoe, yes. do eh, la astronomio cae tia. Yes. Cae ciam gi eniris la educado, facte? Oh. Ciu, ah, estas iu lim, ciu tio rimarkeblas? Por la industria au, au, minestios, ciù eh, militistoi usis, cae posta oni usis cia rimedon, eh, tecnica rimedon, por la educado, instruado, cae lernado. Yes, estas mi, por dicias, cae propongo la mi, estas arcao interesse, Cioè, mi mem memoras eh, en Hungario en la uh, fine de la sepdeca iaro en mia gronda urbo ducent mila estis unu sola computilo e kai oni observis la stelo in kai tiel yes. kai estis pli gronda ol la class chambro kai eh, post kelka iaro in fakte mi am havis personan computilon ene de kelka iaro Yes. Nur la, la basa il momento. E ancora una power, pardon, una power. Era 1900 kvardecai, dum la mondmilito, estis homo, Vannevar Bush, kiu giuste havis la ima la ideon che computilio povas helpi al homo per por educada in cero. I es la unua. Che li laboris con Claude Shannon. Studento de ambau estis Douglas Engelbart, quide cae inventis exemple la muson. La unua muson. Kio la muson? No, claro, claro. Kio estis pli la muson o la capo? E, espera. Informa di che è la muson. Kai, alia studento estis Alan Kay ne antaue estis, is eh, ne me la sama sama coro lick leader assertis in una foglia che ne homo e devas iras al computiloi, sed computilo e ad homoi. Cai pro tio oni deva studi alia maniero por relativi un un alia alia o la clavaro cai la codo limbo cai la program limbo alia o la faca cai de tio homo venas la ideo de la fenestroi mm-hmm. cai pro protio muso cai fenestroi muso cai fenestroi Kai che va sostenerà sesta e Kai. Kai de Engelbart. Nella sette e Kai per il statuto in Alan Kai. E non ho saputo che non nata, conata, mi devo cioè lui è lui lì è sta uno è la play influi homoi vera che lì lì studis fece eh, Montessori e li vuole sporti la metodo Montessori in informatico concrete che lì eh, eh, pledis por program lingua che o estas facile lernebla dei infanoi che ti o estis Smalltalk e più presca un ciui program lingue che non usas ni usa su un tempo è sta idoi Java Java au C++ plus plus au ali ai tio ne gamma stessa detalo se tio è stessa vera Kai mi volas la smanca o che la unua grande progetto per grande di casa landscape exacte en 1900 set de uno en ciluio Salvador Allende volis in forma di che costruì democrazia iu ciu loco publica devas havi sen paga aliro al iu reto, ne, ne vere reto, sed iu reto. Cai do, lerneio, um, ehm, minesia sofficeio, posteio, oni povas tui scribi vidi messaggio in cotopo, e tiu proiecto unigis Cyber Scene, cyber real estate cibernetico che la non ha il caffè o i versai non so e io sta sacina mio Ne urinde gida do ne urinde sto un dia c'ha poste cio shangigis e ci dio un pinochet Se ci più possa essere considerata la nuova tio povas esti fixam datum se vi... se di volas char citie oni pensis pri generale educado por por la tuta por la tuta sozio do anca por vostonado per el elettronica rimedo e exemple io io vi propodis fare tio eh esse sono grandiose effettive che tio ideo è che si chiama nel bando a va con estis homo kiu laboris per la presidenteco de de Usono tiu tempo. Ah, por presidente Roosevelt, se mi memoras bone. Bone, alie demandoi? Si volemoi? Ma mi cos prove pri pri pri cio cio effettive? Kai mi pratigos la la la materiale kai mi pensas che la materiale estos pli longa o la tempo che uni havos, cae do, mi tre volonte, crom uh, la fixa il punto e por uh, orientigi en la mapo de la historia e la tempo linio, ni pos profundigi unu, profundigi en unu au alia aspetto lau mia placio della classe. Mi <coughs> esperas che tio estas vivante classe. <laughs> do se oni pli interesiĝas al vi io aspektoj mi povas povas doni mian sperton kaj mian konon mi ne scio jes mi pensas ke ni povas halti ĉi tie kaj dankon al ĉiuj por